Oh.

我辛苦。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，我辛苦呀。 Thank you. Wild! Hehehe <laughs> Oh, oh.

Yeah. Thunder! Yeah. Oh! Kijk, <laughs> toch wel.